кім алдағы сен лайк қойып отқан мыркушка бол? и а бұл неме да бұл сен жақын эле кайнежең болот жанагы айылдагы мен жанагы сакуш бөлөм да бул О? ооба кана кайнежең ушунча арыктап жашына колуп кеткенби постоянно эле бир нерсе издөп эле басып жүрөсүң отче эгерме мен мен эме чаяп келейинчи